असलकम दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान और आप देख रहे हैं एड्रेस मूवी ट्रिक्स दोस्तों आज हम देखेंगे कि यूट्यूब के वीडियोस को सोशल नेटवर्क में कैसे शेयर करते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको माई वीडियोस में जाना होगा माई वीडियोस में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो three dot three dot menu जो दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करें उस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों थ्री डॉट मेन्यू पे क्लिक करें उस पर क्लिक करने के बाद नीचे सब में नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको शेयर बोल के उस पर क्लिक करें शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे जो है सो ऑप्शन नज़र आएंगे आपको ये तमाम साइट्स पे आप जो है सो अपने यूट्यूब वीडियोस को शेयर कर सकते हैं जैसा कि मैं अब करूँगा व्हाट्सएप पे गो मल्टीपल पे यहाँ पे क्लिक करें, करें व्हाट्सएप पे क्लिक करें करने के बाद आपको जो भी चाहे ग्रुप में भी कर सकते हैं आपके दोस्तों को भी कर सकते हैं मैं वक्त यहाँ पर ग्रुप पे करूँगा कौन सा भी एक ग्रुप ले लें यहाँ पे हाईलाइट टिका गया यहाँ पे जो नीचे नीचे की तरफ आपको राइट की निशानी नज़र आ रही है उस पर क्लिक करें करने के बाद जो है ये इस तरह से आपको आएगा आने के बाद आप जो है यहाँ पे इंटर कर दें इस तरह से आपको ये आपके व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा अगर कोई भी बंदा व्हाट्सएप पे आएगा तो इसको क्लिक करा दो तो इसको क्लिक करने के बाद आप जो है सो सीधा जो है सो वीडियो पे पहुंच जाएंगे इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल के वीडियोस के व्यू भी बढ़ जाएंगे ठीक है ना दोस्तों इस तरह से सोशल नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं हम ठीक है ना दोस्तों आज के लिए इतना ही इनशाला फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि